Hozir zamonni zayli bo'lib mana bu yerda qarab o'tiribmiz. Mening patnis. Ming xil mashina o'tyapti akalar. Yaqin ming xil, bu yaqin ming xil, har yarim soatda ming xil. O'zimizdan ishlab chiqarilgan mashinalar ham ko'p, inamarka mashinalar ham ko'p. Hali ham bo'lsa o'shaligi Moskvich Jigullarimiz ham ko'p. Hozir inamarka mashinalar ko'payib ketdi-yu, hali Zaks Pitaglarda ham aka 31 Volgalarga chiqmayapti-da, keling-ku aka. Inamarkaga chiqyapti-da, endi petagilarda ham, Zaks petagida ham Inamarka mashinalar to'lib ketgan o'sha 80 ming dollarlik, 120 ming dollarlik, 250 ming dollarlik mashinalar bor. Aka, mashinaning yaqiniga borgani qo'rqasiz aka. Shu savlatlik to'ldirib qo'ygan Zaks pitagda Borib narxini kelishib gaplashaverasiz. Ashtaqalidagi inamarkalar, qimmat mashinalar to'planib turganligi pitakka eski Zaporojets kirib ketdi-da. Tir tir tir tir tir tir tir tir tir kirib kelib haligi mashinalarni qatoriga zaporojni qo'yib shopirimda tushib zaporojni eshigini qars etib yopgan ekan narigi tarafdagi eshigi g'i qilib ochilib ketibdi aka hijolat qilib sekin aylanib o'tib achchiq qilib u tarafdagi ochilgan eshikni qars etib ursa boya yopgani bunisi g'i g'i g'i qilib ochilib ketibdi Yaqdan borib, unisini qarz etib bekitgan ekan, kapoti ochilib ketibdi aka. oyoqdan o'tib eshigini qarsillatib, bu yoqdan masni yopib urib tursa kapotlarini haligi klient kutib o'tirgan Inamarkada o'tirgan shopir boyvachcha aka ezib yubordingiz 15 minutdan beri taq taq qilasiz odamni miyasiga taraqlatganda aka. Odam o'tiribdi aka. Buncha taraqlatdingiz, mana bu yerda shunaqa qimmat mashinalar turibdi qanaqa million dollarlik mashinalar turibdi aka bularni oldida sizning mashinangizga it qaraydimi jon aka apo menga. E, kim tegardi ochiq tashlab ketavering desa e ashladingiz uka o'tgan safar ochiq tashlab ketsam kimdir ichiga kirib o'tirib yozilib ketibdi dedim <laughs> Gap yo'q. Gap yo'q. Hofizlarimiz davramizga tashrif buyurishdi. Ahli makondan tekshirdik. Bilavoraman hozir. Yo'q, yo'q. Ovqat, ovqat shularni, ovqat shularni. Yo'q, bo'ldi, yaxshi maza. Xo'p bo'ladi-yu. Akram aka Mateni chaqirtirdik. Andijon tumanidan, Andijondan viloyati Chinobod tumanidan tashrif buyurdilar. Chinobodni Meksikasidan. Ha. Haqiqiy, e, sher otni baylab qo'yganmisan, sher. Ha, sho'rvani ichib maza qildik aka. bu sho'rva bo'lacha bitta go'shtni yegandan keyin odam uvillayorasan-da. Bo'riga o'xshab. Bo'riga o'xshab, bo'ri haqida qo'shiq. Ura uvillayveraman dedi-yu. Bo'ridan qo'rqma bolam. Bo'ri ham bolam deydi. Banda bo'ridan battar. Odamni adam yeydi. Bo'ridan qo'rqma can bolam. Bo'ri ham bolam deydi. banda bo'ridan battar odamni odam yeydi roz qidirmas dunyodan so'z qidirmas dunyodan qo'rqmas hatto xudodan odamni odam yeydi dunyo ekan kurash yaxshilarning ko'zda yosh yomonlarning bag'ri tosh odamni odam yeydi bu dunyo ekan kurash yaxshilarning ko'zda yosh yomonlarning bag'ri tosh odamni odam yeydi bu hayot o'rmoni ekan jonning qasdi jon ekan o'lish ham oson ekan odamni odam yeydi bu hayot o'rmon ekan jonning qasdi jon ekan o'lish ham oson ekan odamni odam yeydi bo'ridan qo'rqma bolam bo'ri ham bolam deydi banda bo'ridan battar odamni odam yeydi o'g'lidan qo'rqma jon bolam bo'ri ham bolam deydi banda bo'ridan battar bu go'shtni akiram yeydi e sog' bo'linglar <laughs>